Imants Ziedonis ir sniedzis tādu ieguldījumu mūsu zemes kultūrā, gara attīstībā, dabas izzināšanā un diškoku aizstāvībā, ka viņš pats ir mūsu zeme. Viņš ir mūsu radošuma un cilvēcības saknes, un mūsu brīvības un latviskās pašapziņas stumbrs. Imantu Ziedoni vienmēr īpaši saistīja daba, gan cilvēka, gan apkārtējā. Un svarīgāk par visu viņam bija augt, atklāt, meklēt, darīt un radīt. Būt kustībā, būt attīstībā, būt vertikālē, jeb nepārtrauktā saskarē un saskaņā ar visumu. 2023. gada 3. maijā Imantam Ziedonim apritētu 90 gadi. Lai to godinātu, Latvijas banka izlaiž monētu zvaigžņu putekļi, kas personificē ziedoņa filozofiju. Tajā redzams cilvēks ceļā. Viņš ir nemitīgā kustībā un meklējumos pēc patiesības, cilvēcības īstuma, jēgas un piederības. Zem gājēja kājām ir tikko uzarta zeme kā kultūrvide, neizsmeļams potenciāls un vieta izaugsmēji. Zvaigznāja zīmējums savukārt simbolizē vertikālo zemes un debesu simbiozi un cilvēku kā visuma neatņemamu sastāvdaļu jeb zvaigžņu putekli. Monētas otrā pusē redzams koks – kas iemieso ziedoņa ieguldījumu diškoku aizstāvēšanā un simbolizē dzīvības nesēju. Tā zaros briest pumpuri un mīt dažādas dzīves būtnes, no kurām katra simbolizē imanta ziedoņa devumu Latvijas kultūrai. Visas šīs būtnes, vienalga vai tas ir kukainis, lācis vai lasītājs, ir vienādā lielumā, apliecinot imanta ziedoņa ideju par līdzvērtību un līdzās pastāvēšanu. Lai šī monēta iedvesmo mūs neapstāties, nepiekāpties un nenorimt, un lai tā kalpo par atgādinājumu būt saskaņā ar dabu, visumu un pašiem sevi.